دومان و من طاقت دیدار ندارم دیدار ندارم یار آمد و من طاقت دیدار ندارم دیدار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم شادم که غم یار ز خود به خبرم کرد آره خبر هستم ای یار ندارم شادم که غم یار ز خود به خبرم کرد آره خبر هستم ای یار ندارم یار آمد و من طاقت دیدار ندارم دیدار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم حال دل من خسته خراب است لاله اما چه کنم طاقت گفتار ندارم حال دل من خسته خراب است لاله اما چه کنم طاقت گفتار ندارم یار آمد و من طاقت دیدار ندارم دیدار ندارم یار آمد و من طاقت دیدار ندارم دیدار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم از خود گله دارم و از یار ندارم از یار ندارم از یار ندارم از یار ندارم